Привет, друзья! Ну что ж, я продолжаю рассказывать о своем летнем круизе, и те, кто, как говорят, не в теме, смотрите ссылку в описании а, на начало этого фильма. И сейчас я уже из Кронштадта приехал с туристами в Санкт-Петербург. Высадили нас у храма, который называется «Спас на крови», и построен он был в 1881 году – в память от того, что на этом месте был смертельно ранен император Александр II. А более подробно об этом вы можете почитать в интернете или в исторической литературе. Это для тех, кому интересна история Санкт-Петербурга и нашей страны в целом. А затем, а затем я вышел из автобуса на конечной точке экскурсии – Э, и это было прямо рядом с Александро-Невской лаврой. Группу туристов, с которыми я был на экскурсии в Кронштадте, увезли в гостиницу «Москва» на обед. А я турист вольный, музыкант с теплохода, и поэтому решил экскурсию свою продолжить, но уже в индивидуальном плане. Я перекусил в Макдональдсе и увидел на другой стороне Невского проспекта лавру, ту самую знаменитую, которую я видел только по телевизору, и в ней ни разу не был, хотя в Питере был много-много раз. Дай, думаю, схожу в эту лавру. И вот э, на этих кадрах вы видите начало моей экскурсии. Я прошел мимо памятника Александру Невскому, и вот она лавра. Полное ее название – Свято-Троицкая Александра Невская лавра – это мужской православный монастырь на восточной оконечности Невского проспекта. Это первый монастырь в Санкт-Петербурге. В 1710 году по указу Петра I на этом месте, а здесь Черная речка впадает в Неву, сейчас эта речка называется Монастырка. Так вот, царь приказал строить здесь монастырь а назвали этот монастырь в честь Александра Невского, а, так как считалось, что именно в этом месте князь Александр Невский одержал победу над шведами в 1240 году. А от монастыря к центру Петербурга планировалось проложить широкую дорогу, Невскую перспективу, как говорили в то время. Вот так и появился Невский проспект. В состав архитектурного комплекса Лавры входят несколько некрополей, где покоятся многие выдающиеся деятели XVIII и XIX веков. А церковь, которую построили на этом месте, а, это была Благовещенская церковь. Ее построили еще в 1724 году. Она была деревянная, и это было еще при Петре Первом а в середине XVIII столетия была построена надвратная церковь Богородицы, всех скорбящих радость, именно на этом месте. На территории обители был устроен сад с цветниками, открыта духовная семинария, а в 1797 году император Павел I повелел присвоить обители статус лавры – а вот это, посмотрите, Троицкий собор. Он был построен по приказу Екатерины II э, в стиле классицизма в 1790 году. Это главный монастырский храм Свято-Троицкой лавры. На территории лавры находятся три кладбища с захоронением членов императорской семьи, знаменитых писателей – композиторов, артистов театра, крупных государственных деятелей. Первое кладбище – это Лазаревское кладбище, самое старое, было основано еще в начале XVIII века. Здесь есть некрополь, где есть захоронения Ломоносова и Фанвизина, Карамзина, а Ивана Крылова, Достоевского, Глинки, Чайковского, Комиссаржевской и многих-многих других выдающихся знаменитостей, которые приумножили славу российского государства. В тот момент, когда я оказался среди этих безмолвных памятников, я почувствовал себя, ну, как бы прикоснувшимся к тем временам. А ведь это еще были времена императрицы Елизаветы, Анны Иоанновны, Екатерины II. Еще живы тогда были Ломоносов и Фанвизин, придворный композитор Бортнянский, да и что там говорить, это были люди, навсегда вошедшие в историю нашего государства. Андрей Воронихин, прочитал я надпись на памятнике, умер 21 февраля 1814 года. Откуда я помню эту фамилию, подумалось мне в тот миг. И памятник мне это подсказал. Это же знаменитый архитектор, спроектировавший Казанский собор, в котором а, находится погребение Михаила Илларионовича Кутузова. Кстати, Казанский собор – это тот самый памятник архитектуры, который я увидел впервые – еще в 1966 году, когда приехал в город на Неве из Карелии, где мы, студенты, яростный комсомольский стройотряд, как в песне поется, помните? Так вот, я впервые побывал в Ленинграде, как тогда еще назывался город Санкт-Петербург, и почему-то запомнил именно этот собор. И почему-то мне еще запомнился вот этот дом Правда, я не знаю точно до сих пор, что это за строение. Закончив свою экскурсию по Лавре, у меня мелькнула мысль, связанная с памятником Андрею Воронихину, посмотреть на Казанский собор. Давненько я не бывал на том месте. И вот он, красавец, величайшее творение мастера, архитектора Андрея Воронихина, у могилы которого я только что был. Да, насколько все люди разные. Одни люди, настоящие творцы, украшают мир вокруг себя, создавая подобные вот такие шедевры. И история их будет помнить в веках. А другие бездарно прожигают свою жизнь в пьянстве, распутстве, лени, ничего полезного так и не сделав за всю свою жизнь. И самое главное, такая жизнь их вполне устраивает. Вот ведь как! Вот, друзья, почему иногда полезно посетить такие святые места. Могилы великих людей заставляют не только думать и как бы общаться, да? Они, те, которые лежат под могильной плитой, все-таки задают нам неудобные вопросы. Если, конечно, вы способны их слышать. Вот такие были мои тогда мысли. Ну что ж, друзья, сделаем еще один предзаключительный перерыв в этом объемном фильме о моем круизе на Валаам из Москвы. А заключительный фильм будет о Мариинском театре, а точнее о театральном музее, который мне показался довольно интересным и который э, расположен рядом с Мариинским театром. Хочу напомнить о том, что, как всегда, я появляюсь в своих новых телеэфирах <laughs> по вторникам и пятницам еженедельно. По вторникам, как всегда, я в роли ведущего моего журнала Music Sky или журнала о гастролях и о всяком разном. А по пятницам встречайте меня с новой музыкой, либо с песнями, либо с саксофоном. Итак, увидимся, друзья. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.